Assalamualaikum Halo teman-teman Kembali lagi dengan Bang Ona Kali ini Bang Ona akan makan Ini ada empal ayam Terus ini ada sayur, toge, kacang panjang Dan terus ada ayam kecap sama saus dan nasi teman-teman nah, Sebelum kita makan Kita baca doa dulu ya teman-teman Oke selesai Ayo uh, sekarang kita mari makan Yaitu kita cobain Pertama ini ada empal ayam Kita kasih saus kita makan hmm hmm enak kawan-kawan sih lagi Oke, langsung saja kita pakai nasi ya teman-teman. Hmm, bisa ini teman. Ini ayam kecapnya teman. enak sekali ayam kecap teman-teman enak sekali ayam ya, kecapnya teman-teman mm-hmm. sayurnya juga enak ya, teman-teman hmm. empalnya gurih banget teman-teman hmm. 嗯。 enak sekali ya ayam kecapnya teman-teman dua kali lahapan lagi nih teman-teman sudah habis teman-teman mantap sekali apalnya teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman dan like nya teman